sasa utoa tuzo tuje hapa tuongee kidogo, kwa sababu ya muda natukosea. Hii shughuli ni yetu Goma mpaka asubuhi. TMA oye! Asijasikia ah, amekuja hoja magimbi. TMA oye! Ah, mama yetu ah, mwenye dhamana kubwa mama Shomo Eh, nashukuru siku lote uliyo kwa bahati mbaya na mimi nilikuwa na majukumu ya, ya kiserikali tulipishana kidogo, nilikuwa bungeni pembeni pale, nilikuwa na biashara zangu, lakini kwa furaha ya kipekee uh, nimefurahi sana kumwona rafiki yangu, ndugu yangu, mwanangu mwenyewe, mshikaji wangu, huyu jamaa tushazungumza sana kwenye show, Hamisi Mwinjuma mwana FA. Mungu ni ajabu, mzaa mzaa jamaa kala naibu waziri hivi Shalom sana mwanangu. Nyosha mkono siku moja kwa hapa tunataka nipige usoni. Ah, piteni kule, yatakukuta mkuta mheshimiwa shengo mapa alipita akashtuka, utasikia brother Bernard dada, unanipa kwa mbwembe, nimeoa mimi. Vipi, unataka kujiweka? Anasema Master J kitu paso nazi no? chuma cha tanga Ah, Asante sana, niko hapa mbele yenu jamaa, tuwe serious kidogo, tuwe serious. Na mambo mengi kufanya kiserikali na mimi niko mbele yenu kumtambulisha mwimbaji bora wa kike wa muziki wa dansi wa mwaka. Jamani, mimi napenda muziki, napenda dansi. Sasa Sidhani kama mtu ndampokea kizembezembe, nampokea kiuzito. Uh, mwimbaji bora wa kike ah, wa muziki wa dansi wa mwaka ah, huyu si mwingine hapa sasa, si mwingine ni